Доброго дня! Вас вітає компанія Luxwash. Зараз ми знаходимося в місті Дрогобич. Тут відкривається ще один шестипустовий миючий комплекс компанії Luxwash. Зараз би хотів пройтись і коротко вам показати деякі моменти і нововведення, які ми тут застосували. А саме це є новий спрощений каркас е, з чорного металу пооцинкований. Е, також технічна кімната, яка є виконана на наших виробничих площах повністю е, з металу каркасу і утеплена мінватою. Е, зверну вам деякі, деякі моменти на неї, тому що реально по ціні виходить дуже зручно. Е, також покажу вам технічну кімнату. Е, знову вам наголошую, чому я вам буду її показувати. Тому що жоден з наших конкурентів цього не робить. Ну, з певних причин, тому що там нема що показувати. Вони десь стидаються свого обладнання, тому що ми неодноразово самі просили, а також наші клієнти. Е, цього не робиться. Не показується ні виробничі площі, де виготовляється це обладнання, ні безпосередньо технічні кімнати, яке обладнання вони використовують. Е, також тут буде використано два порохотяга двохпостових е, і два рукомийника зі столиками і з нашими фірмовими смітниками. Е, ходімо, я покажу вам спочатку технічну кімнату. Зразу зверну увагу на деякі моменти. Значить, дивіться, матеріал, з якого вона виконана, це є бляха, колір графіт. Ця бляха є завезена з Польщі. Е, ми повністю привезли її сюди самі. Е, також виконали цей, е, цю технічну кімнату. По вартості, якщо вам цікаво, дзвоніть, звертайтеся, ми повністю вас проконсультуємо, скільки це буде коштувати по вартості так, такого роду технічна кімната. Розміри технічної кімнати це є 5 на 6 метрів. І так, покажу вам безпосередньо саму технічну кімнату. В даному місці у нас стоїть компресор. Е, Компресор ми поставили великий потужний е, для того, щоб без проблем обслуговувати е, порохотяги. У нас буде і підкачка шин, і обдув повітрям. Чому ми поставили іменно цю модель? Тому що ми провели опитування мешканців. Людей дуже цікавить сушити свій автомобіль з допомогою повітря. Ось основне з рішень, чому поставлений такий великий ресівер, а також така продуктивність компресорної головки і двигуна. Е, також ці компресори ми завозимо повністю всі самі е, в Україну. Е, ці компресори є італійського виробництва. Компанія-виробник Фіні. Ці компресори виготовляються спеціально під нашу компанію. Також ми їх брендуємо. Ось, будь ласка. LuxWash. Так, щодо компресорів. Е, Гідрофери, гідрокомпенсатори, а також е, безпосередньо самі. Е, гідрофери. Е, по стандарту нічого не помінялося. Все компанії Pedrolo, Італія. Також вам демонструю. Ось, будь ласка. Е, чому ставимо їх? По-перше, дуже величезний досвід по співпраці з цією компанією. Також вони нас практично не підводять. Бачили в деяких відеороликах, які ставлять інші компанії такого плану. Е, насоси. Скажу вам відверто е, сумніви, є просто сумніви. Тому порівнюйте обладнання, порівнюйте технічні кімнати і порівнюйте виробничі площі, е, коли ви заказуєте обладнання собі на мийку. Далі. Тут в нас знаходиться підготовка води. Ось продемонструю вам. Значить, ось це безпосередньо є соловий бак. В даному місці це соловий бак. А це в нас Е, дві клаковські голови з підготовкою води. Е, що саме тут стоять е, за підготовки? Це є наповнення Екомікс, клаковська голова, виробництво Америка USA. Далі дві бочки. Одна бочка на воду, друга бочка на осмос. Зразу хочу звернути увагу, тому що багато наших підписників задають нам питання. Чи варто робити великі баки з запасу води? Даю вам відповідь: не варто. Причина дуже проста. Багато людей закопують величезні баки і роблять великі запаси води. 5 кубів, 10 кубів. Цього не варто робити. Одна проста причина: якщо у вас пропаде вода, з цим запасом ви помиєте максимум там 50, ну може 100 автомобілів, це максимум. Тобто, велик, великій кількості виграшу ви не будете. Ну у вас появляється одна дуже величезна проблема. А саме, це цвітіння води, її запах і застой. Тому що велика кубатура, мала рециркуляція цієї води. Це основна проблема. Тому ми робимо запаси до 6 пустів. Це є кубові бочки. Після шести пустів це по дві двохкубових бочки. Це говоримо вам з досвіду. До речі, нашим колегам-конкурентам, будь ласка, користуйтесь цією інформацією, нам не шкода. Осмос. Осмос у нас фірмовий. Е, це є одноколбений, 250-ка. Може працювати максимум, це є очистка 300 літрів в годину. Ми виставляємо 250, щоб чітко зберегти мембрану. І вона пропрацювала як мінімум 115 тисяч рециклів. А це орієнтовно 5 років служби даного осмоса. Також демонструю вам. Ось, будь ласка, наш фірмовий логотип LuxWash. Далі. То Тут також встановлений вугільний фільтр. Чому він тут встановлений? <clears throat> Тому що ми користуємося тут міською водою. Відповідно, нам потрібно забрати хлор з води. Ми встановили вугільний фільтр. Ось, будь ласка. Ось він є встановлений. Для нього солевого баку не треба. Він свою роботу виконує чітко. <clears throat> так, значить, гідрофери стандартно, педроло Італія, гідроакумулятори, нержавійка. Що тут? Що тут? Педро, Педроло, нержавійка. Е, що це за бак? Дуже багато людей питають. Оцей п'ятисоточка, що це за бак? Дуже просто. Це є омивач стекла на порохотяги. Наша функція. А ось на нього гідрофер. Ось в кутику він там маленький стоїть. Якраз зараз хлопці розпаюють. І так, наша гордість це є двохконтурна система помп, яку ми ставимо вже на ринку більше, е, ніж 4 роки. Дуже успішно вона себе зарекомендувала. І наша оновлена система Nordfrost. Мушу вам це показати, тому що це реально варто побачити. Ось вона. Е, в чому саме новизна? Телефонуйте, ми вам все розповімо. Е, також ми кидаємо всю розводку ось таким чином. Демонструю. Ось таким чином. Це є наша робота. Весь матеріал е, ми веземо з Італії, з Німеччини жодних китайських виробників. Все фірмові бренди. Е, це наша щитова, значить, е, електрощитова вхідна і наші автомати. Повністю все ми збираємо Repul, ABB і Siemens. Вся система в нас е, на отаких речах зібрана. І так, ходімо далі, покажу вам безпосередньо пульти і пости. Інформації є багато. І так, це є пульт управління, тут нічого не помінялося, ви його пам'ятаєте, все в стандарті. Максимальна комплектація. Тобто все, що може бути, тут все стоїть. І так, це, до речі, е, для поліків. Наші нові фірмові прищепки. Ось, будь ласка, продемонструю вам. Скажу чесно, вони вже поступили в продаж. Ну, клієнти просто дуже задоволені. Дуже. І так, е в цьому місці в нас знаходиться кімната персоналу. Тут буде стояти котел. Зараз тут зберігається хімія, е сіль, віск і так далі. Тут буде обслуговуючий персонал, а також тут буде котел знаходитися. Е обіцяв по технічній кімнаті, зразу вам розповім. Е Виконується такого роду технічна кімната орієнтовно за ну, максимум 2 неділі часу. Максимум. Тобто 2 неділі і ви маєте ось таку технічну кімнату. Це і дуже швидко, коли е, людина старається максимально швидкі, швидко збудувати собі автомийку. Тому направду рекомендуємо. Дуже якісно будете мати час, без проблем заїдьте е, на місто Другобич. Е, адресу я вам залишу, скоріш за все, силку, бо не пам'ятаю. До речі, е, люксвош в Другобичі перша. Тому заїдьте, подивіться, якість. Е, і так, по постах коротко. Ширина поста тут є виконана 5 метрів, довжина 6 метрів. Завтра будуть прицеплені банери і через, через 2 дня відкриття. По каркасу все цинк повністю каркас, і це будівництво виконувала наша компанія. Тому за даний об'єкт ми ручаємося на 110%. Все повністю зроблено на скрут. Ось продемонструю вам скрут. Анкера. До речі, рішітки. Ми тут зробили їх максимально широкими. Е, да, По затратній частині це трошки дорого, але повірте, воно себе виправдовує. За розмірами решиток звертайтеся, ми все вам підкажемо. Також нічого не міняється. Ось, будь ласка. Люксвош. Люксвош. Люксвош. Ось, будь ласка. Все Німеччина, РМ. Найвища якість. Реально щодо якості, ми дуже стараємося за цим пильнувати, тому що є дуже багато нюансів, е, багато нюансів, багато підробок на ринку. Ми дуже уважно за цим повністю стежимо, тому що імідж компанії на сьогоднішній день стоїть на місці номер один. Ми навіть в деяких моментах е, можемо уступити клієнту, але поставити дійсно якісну річ. Тому що в майбутньому він знову до нас звернеться. Е, це менше виїздів, менше поломок і так далі. Ось порохотяги наші фірмові в максимальній комплектації. Порохотяг, обдув повітрям, підкачка шин і заправка омивача скла. Ось такі красавці. Ось так воно все виглядає. Будуть запитання, задавайте, ми все будемо розповідати. Е, ми дуже раді, що ви є з нами. Звертайтеся, ми будемо раді вам допомогти. Наразі на все добре, хай вам щастить. Будьте з кращими. З вами, як завжди, ваша компанія Люксвош.